was in den Noten steht. Und jetzt? Jetzt trinkt man, genau wie ich damals. Ei. Alter. Alter, was ist bei denen nicht kaputt? Alter Schwede. Links oder rechts? Wer? Ich fahr geradeaus. Ich, wusste nicht, wo lang du bist. ich will geradeaus. habe ich Scheiße gebaut, aber der hätte auch mal ein bisschen drüber fahren können, bin ich ehrlich. Alter, was für ein Mist, Mann. Wie dumm muss man denn bitte sein, ey? Das ist echt krass. Deswegen ihr, ihre Aussage wurde... Wärme, Wärme, ja. Bist du bekloppt? Hat er fast geknallt. Straßen. Alter, geht's noch? Und was stimmt denn mit dir nicht, du Mann! Alter. McDonalds, äh, Chili Cheese Ich dachte mir schon irgendwie, der sieht so aus, als ob er losfährt. Warte mal, Mausi. Kannst du dann auch? Warte, Mausi. Kommt dann. Weil er mir hier gleich ins Auto reinfährt. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. 100 Metern links halten. Meine Fresse! Habe ich mir erschrocken, Alter. Immer freitags. des Sowjets ab. Selbstverständlich ohne aggressive Gesten. Nur um Ihnen zu zeigen, dass wir neugierig sind. bleib ich bis morgens auf, bis du wieder wach wirst. Und wenn es nachts ist. jetzt gerade für eine Nummer, ey.